何発でも打ち込むわニューイヤーバーストいいかののこれがーク発でも打ち込むわニューイヤーバーストお年玉よ洗いざらい発でも打ち込むわニューイヤーバースト任せてくれたまえクリミナルプリズム のひらめきこれが答えだ海の真実サマーディテクティブこの調子よ何発でも打ち込むわニューイヤーバーストいいねいいね打ち込めろ何発でも打ち込む イズプロテクションやるね何発でも打ち込むわニューイヤーバーストやるね任せてくれとクリア これが

花びらたちをよこすなあのやめよう何発でも打ち込むわニューイヤー